弟兄姐妹们平安，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。 今天呢，第一百五十九讲，神要对你说什么？不要战打和责备我。战打和责备人加增智慧，放纵的儿子使母亲羞愧，二人加多。 过犯也加多，一人必看见他们跌倒，管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。没有意向，明就放肆，唯遵守律法的，变为有福。只用言语，仆人不肯受管教，他虽然明白，也不留意。 一见言语照啊，愚昧人比他更有指望。人将仆人从小教养，这仆人终究必成了他的儿子。现今的教育学、心理学、辅导学和这方面相关的一些的。 专业知识或教导，都在强调你在辅导、你在教育啊这方面呢，其实都要用积极的思想、鼓励、激发、沟通、分享，还要合情合理等等，作为这个教导的一些的原则。 那其中呢是绝对，哦，不能用战打处理，哦，因为战打处理呢就被看为是这个是倒退的，是传统的，是落后的，是不合时代的，甚至是认为它是无效，并且呢有破坏性。 那就是可能使这个被呃管教者他呃更强烈的这个叛逆或者产生报复行动，所以呢是非常不恰当，是不可以使用的，特别是在一些城市化。 可能还有这个法律上一些的条文是保障啊，不可以用战打这样的一种的处理方法，所以不许可，损失严重呢啊，你还可能会被告上法庭哦，是不合法的事情的。那今天我们看的这个经文呢，那。 一开头的时候，他就好像是，呃，鼓励，而且支持，就是赞拔和责备，啊，就会有果效，是会产生智慧，然后呢，也会使管教者，啊，或者是被管教者，啊，可能双方面都可能会产生的，就是心灵上的安息。 还有这个喜乐啊，那我不知道你怎么样看这个经文啊？你是否是认为，哎，应该是战打和做责备啊才是有效的？还是你认为现在人权啊、民族啊，所以我们都不可以有战打和责备的？ 那我们看这个经文，当然我们第一就会想到管教都应该就是属于呃父母亲啊来管教孩子，从这个角度切入。但是当你看这个经文的时候，你会发觉到它单单不单单是讲到管教孩子的事，它是把管教孩子，它也延伸到明啊没有。 呃意向明就会放肆，所以这里面就讲到是成人的事，也讲到仆人从小教养，所以他也就讲到大人的事啊。所以呢，他基本上呢是一个延伸，从管教孩子到延伸到成人的事情。那重点呢，就是要提到的就是一种管教的一个原则。 或许我们在当中呢，就来去看看他在当中提出的这个管教的几方面的归类。一种呢，他就是在前面开始所说的战打，而战打的这个管教方法呢，基本上那就是在肉体上的疼痛了哦。我们说，是体罚。然后第二呢，就是责备。那责备当然就是你，你不是只是说说哦。 说说而已，讲讲而已。那你有责备的口气，那可能就是指出对错。第三呢，也提到了啊，就是啊放纵啊放纵，那就是说啊对于事情呢就呃不加以处理，任由发展，甚至有些时候就会造成是一种的默许啊。 啊，变成一种鼓励性啊啊！第四种呢，就是这个言语啊，第十九节说只用言语啊，仆人不受管教。这个意思呢，就是你就是这样讲讲啊啊，也没有认真讲啊，所以就是这样讲讲，那就会容易造成的，就是一种呃重犯啊。 啊，从犯，因为你讲讲他也不在意嘛，所以是有四种的一种的，呃，可能产生的就是一种管教。那圣经里面很直接的告诉我们，这个仗打和责备，很直接就是管教的一个重点的原则，因为它直接带来的是什么？它带来的就是。 使这个被管教者有智慧，使被管教者有智慧。那因为耶和华是智慧的开端，所以使到被他管教，他就会从当中吸取经验，他就在当中知道错误所在，然后就懂得回到上帝的面前，所以就产生有智慧的。 当然，里面也提到了，就是心灵上的安息，还有这个人他的喜乐。那我想，就是管教者或被管教者双方面呢，就是因为啊，对于过犯啊过错有认真的这个处理看待，那心灵里面那就没有所谓的内疚啊，这个心情就会开朗。所以那。 就是按我们常说的，就是会产生一种平安和喜乐在当中。除了我们有战打责备的这样的一个管教原则，那相反过来，你会发觉到就有很多，如果没有用战打责备的一个管教方法，它就会产生的后果，啊，那就有很多了。 那就当中就会使到什么？你犯纵母亲就会产生羞愧。哎呀，孩子做错这么多的事情，别人看到，别人讲，哎呀，母亲真的觉得是，哦，真的是哦，哦，母不教，哈，哦，母不教，哈，啊，这个呃，是谁的过错？哎呀，当然是母亲的过错，因为没有教养。 啊，所以母亲觉得很羞愧，然后呢，因为没有好好的管教，那就恶人增多喽。哦，这些人都不守律法了，所以犯法的事也更加增多。然后又提到就是说，哎，因为哎没有好好管教，这些人就不遵守律法了，那就民就会放肆了。啊，思呢也加上了，就是说，因为只讲言语嘛。 哦，所以你没有认真的看待，哦，那结果可能就是会重复的做错事啊。然后第五，它里面有提到的，就是这个仆人啊，以后怎么样会变成他的儿子呢？因为他这个仆人呢，那没有很好的去教养管教。 从小就有这个娇养，就类似放纵，最终呢，他有那么一天呢，他会怎么会变成你儿子？因为有那么一天，他会爬上你的头，好像你的儿子这样，可能就难以控制了。所以在这么多的语言，一道的就是没有真的去对待啊，管教。 的一个原则，它结果呢就会增这样一些的后果。当然，在讲就是恶人会增加，犯法是会增加，名会放肆啊，目中无神啊，轻看过错。那对于信徒来说，这个对我们有什么？我们真的是其实要认真的看待。首先，我们要问。 我们今天的信徒是不是？ <coughs> 对不起啊，我们今天的信徒是不是喜欢被管教？那按道理来说，哎呀，我们是人，我们有骄傲，我们都不喜欢被人管教啊、责备啊，因为听了很不舒服，有些时候也感觉到很讨厌。那么再问啊，信徒的事，我们就在问教会。 今天教会有没有在信息上，我们有没有讲责备的啊道理呢？啊，还是我们总是讲哎呀爱心啦、怜悯啦、积极啦啊，就是有关管教的事情、责备的事情。哎呀，我们都比较少讲，也不要多讲啊。为什么呢？因为。 有些时候，你一直讲这种责备的，哎呀，这个信徒有些时候会反弹过来。那我们再问教会有没有主动的采取纪律呢？那对于不合乎圣经教导的，我们也没有这个纪律在当中来有所的呃约束我们的信徒啊，其实也没有。你真的是把这些有呃。 问题的，呃，不合乎圣经教导的，啊，你把它带来你的面前，哎，在当中有所举例的话，哎，很长就会出现更大的一些的冲突、摩擦、不和，啊，很长这种情况的结果，啊，就是离开教会。所以教会有些时候呢，哎呀，就关了一只眼睛，算了啊，不多理睬啊，这个对。 对呢，那我们今天很清楚的，从这个圣经里面我们所读的经文一开头就明讲了，就是责战打和责备，才会使我们有智慧。所以原则上呢，就是教会领袖都应当主动的来去。 对信徒有管教的教导，有纪律的要求，有这个责备，这些都是圣经很清楚给我们看到。这样的信徒才会有智慧，这样的教会才会有生命，否则可能就会带来。 犯罪的多，恶人也多。您凡事，轻看过错，目中无神，结果啊，信徒失去见证，教会也没有生命力。啊，真的是要祈求主施恩怜悯我们。这是神对你说的话。 马太牧场来祷告，祈求主使用马太牧场，让更多的人能够得到福音的好处和教导。那欢迎你也在这个 YouTube 和评论区里面说一些字。 一些弟兄姐妹们在当中也有一些回应，写些字，那我都会有看，都化解到他们在当中呢，呃，从不同的角度也增加了这个呃内容，所以我在当中呢也会看，所以受有所的合作，所以欢迎弟兄姐妹们在这方面呢可以加把劲啊，啊，上帝祝福你啊，再见了。